Witajcie w kolejnej odpytajce, w kolejnym vlogu, czasownik reakcyjny. Przechodzimy do meritum. E, zdanie brzmi następująco. Zajmę się tym. Ja się tym zaopiekuję. Ja o to zadbam. To jest taka deklaracja, w której chcecie komuś e, ciężar czyjejś jakiejś odpowiedzialności wziąć na siebie. Słuchajcie, nie przejmuj się, ja się tym zajmę. Ja się tym za to, ja, ja, ja, to, ja, ja, ja się o to zatroszczę, ja o to zadbam. Czasownik erekcyjny. Wersja niemiecka, gdybyście nie widzieli totalnie o jakim czasowniku mówię. Ich kümmere mich i wolne miejsce. Ich kümmere mich zadbam o to, zatroszczę się o to. Co tam jest? Wariant pierwszy. ryba. Wariant drugi. Dabei. Wariant trzeci. Darum. Wariant ostatni. Danach. Który z tych wariantów jest właściwy? Oczywiście ich kümmere mich darum darum. Dlaczego? Ponieważ jest czasownik sich kümmern um. Troszczyć się o coś, dbać o coś. Z akusatywem. Akurat jak tworzymy darum, to nie ma znaczenia, czy to jest akusatyw, czy datyw. Natomiast yy, warto o tym wspomnieć, że tak właśnie jest. Ich kümmern mich darum. Zaznaczam, że czasami wersja brzmi taka skrócona drum, w, w języku potocznym. Ich kümmere, ich kümmere mich drum. Zadbam o to w skrócie. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i na razie. Hej!